Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Abang Tudoeto yang berada di kota Jakarta Yuk ah kita motovlog ya Motovlog malam nih kita keliling-keliling kota Jakarta Semoga bermanfaat sahabat-sahabatku ya untuk yang mencari alamat ya daerah Jakarta Kebetulan nih saya dari Jalan Raya Pulau Gadung ya Yuk castis cus bismillahirrahmanirrahim Iya Bismillahirrahmanirrahim ini saya dari depan uh, Antam ya rumah sakit Antam ataupun inilah Jalan Raya Pugadung dan nah, sebelah kiri ini kantor pos Jakarta Timur dan sebelah kanan juga ya ada penginapan Red Drop nah sebelah Eh, ini kiri ini ada pertigaan ya untuk ke klender duren sawit bisa dan sebelah kanan itu tempat pengisian bahan bakar uh, Transjakarta dan ada juga ya restoran masakan Padang dan ada juga ya bengkel-bengkel ataupun uh, big bag iya ataupun restoran-restoran ya buat makan malam santai ada terus untuk pengiriman barang ya paket tiki juga ada dia buka 24 jam ada juga ya bank mandiri ada bank-bank ya pelayanan biasa, intinya ada beginilah ya suasana malamnya ya ada Alfamart, atau Indomaret, ada juga dan ada juga es hardware ya sebelah kiri ini pusat perkakas ya hati-hati jalannya agak bergelombang dikit ada warung teko iya sebelah kanan tuh warung teko dan sini halte uh, busway Arion ya ada lesehan gurame ada Electronic City ada ada Mall Arion ya Mall Arion ada Solaria ada McDonald ada Bank BCA <clears throat> ini perempatan Mall Arion kalau ke kiri ke Duren Sawit kalau ke kanan ke Jakarta Utara atau ke Senen bisa perempatan Mall Arion Iya, cas jus, cas jus. Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah suasana malam ya kota Jakarta. Ini depan Mall Arion ya. Di Mall Arion itu ada Solaria, ada makanan siap saji atau McD. Dan di sebelah kanan ini Pedron ya, tempat berolahraga ataupun buat santai bisa Nah sebelah kiri juga ada Hawk Band Ada juga ya pusat eh, BBM Sel ya ada juga Dan di depannya ada juga ya halte ban halte busway Transjakarta Velodrome dan di sebelah kanannya itu uh, gor ya gelanggang olahraga dan sebelah kiri ada Maybank ada kantor BPJS nah sebelah kiri ini uh, Pertamina ya BBM Pertamina kalau tadi kan sel ini Nah di depan ini sebelah kiri ini ya hotel ya Hotel Arion Hotel ada penukaran palas juga kita masih lurus ya Nah, di sini ini sebelah kiri ada pusat makanan ya, bukan buat santai nih. Yop kopi roti pisang sebelah kanan ada Dunlop dan ada juga Jahra eh, ya iya ini sebelah sini kiri ini ke pasar Genjing ada juga paket tiki ada makanan sate padang ya ini perempatan mega ya sahabat-sahabatku dan ini jalan pemuda di sebelah kanan ini eh, halte bis Sunan Giri dan sebelah kirinya ini terdapat ya buat kopi ya Aek Nauhi iya dan sebelah kirinya ya Universitas Jakarta ataupun tempat perkuliahan sebelah kanannya ada sel juga ya ada juga McDonald ya McD makanan siap saji nah di sebelah kanan ini eh, terdapat tuh ya nasi uduk nasi uduk murah sekali dah geraha mir ya ini halte busway Transjakarta UNJ Universitas Jakarta. Dan ada juga yuk sebelah kanan tuh ya nasi uduk murah meriah tuh ya makan sepuasnya. Nah, iyalah iya. <laughs> Ini Jalan Pemuda Rawamangun ya sahabat-sahabatku. Yuk. Nah, di depan ini ya ada perempatan ya perempatan bebas dan sebelah kanan itu bengkel Toyota atau showroom Toyota dan sebelah kiri ini ada BBM juga Pertamina ada pusat eh, pemadam kebakaran nah kalau ke kiri itu ke Cawang ke Celilitan kalau kanan ke Tanjung Priuk ya kalau kita lurus ke arah Matraman atau Pramuka ataupun Sudirman malam hari Jakarta Iya, cas cus, cas ini perempatan bebas sahabat-sahabatku. Ya, hati-hati di sini karena ada suka pada ngebut dan ada pertigaan juga ya. Dan sini pertemuan antara dari Tanjung Priok dari Cililitan. Nah, sebelah sini nih halte Pramuka. Nah, sebelah sini hati-hati ya sahabatku. Ini kalau siang sudah banyak ya sering saya vlog. Ini saya sengaja kepingin ngevlog malam nih sekalian pulang kerja ini kita masih jalur lambat nih ya nih ada seperti biasa eh, kanan kiri ini pusat perkantoran pemerintah ada ada swasta juga ada ini BPKB ya sahabatku kantor sebelah kiri dan kita lulus lu eh lulus lurus ya terus nah iya ada juga penginapan ya atau hotel ada juga ada Graha BNPB di sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya juga ada hotel ya iya ada showroom Toyota sebelah kiri saya sebelah kanan saya Five Hotel iya nih sebelah kiri saya ada East Plaza iya dan ada Astra Daihatsu sebelah kiri saya iya ini jalan pramuka sahabat-sahabatku ada shop drap ya shop drap ya ada Indomaret juga ya silahkan ada Arabik Indonesia restoran Arab ya ini halte busway hutan kayu di depan sebelah kiri ya terdapat tempat pengisian bahan bakar ya Pertamina dan sebelah kanan ya banyak leseh-lesehan atau restoran ataupun ya sentral M Gorejim iya ada juga nih Ekopia Ban ya bengkel sebelah kiri dan sini sebelah kiri ini ada ya buat penjual rotan-rotan ya ada kursi duduk atau mainan atau kuda-kudaan dan ada sebelah kiri ini hotel ya DC Hotel tuh lagi diskon 30% sahabat-sahabatku Iya, di sini biasanya kalau siang macet nih sahabat-sahabatku. Nih ada Laposito, iya ada Alfamart juga. Dan di depan terhadap eh, halte ya, halte Pasar Genjing. Nah, ini ada hotel murah tuh ya. Nah, sebelah kiri SMA 31 dan ada juga nih sebelah kirinya ini The ORS KP Jakarta. Iya, kadang kalau malam Minggu rame di sini dan sebelah kanan ini Grand Chandra Karya ya dia buat mebel-mebel ya luas sekali ada pusat pegadaian juga ada buat eh, ruko-ruko uh, buat bikin undangan ataupun fotokopi iya ada masakan nasi padang juga ada nih di depannya ada rel kereta api iya jurusan Senen ya ada juga di depan di pasar Pamuka. Pasar Burung Pramuka train train kereta api tapi dari Jawa tujuan Senen kosong kosong dia kosong iya justus justus justus ya Bismillahirrahmanirrahim Nah, sebelah kiri ini pasar burung, pramuka, eh, pasar hewan, dan di depannya ya sebelah kirinya itu pasar eh, pramuka obat-obatan ya ataupun alat kesehatan ini kita ini lurus nih ya ke ala Menteng Sudirman ya kalau kiri ini ke Kampung Melayu kalau belok kanan kita ke arah uh, Senen ataupun ke bisa ke Tanjung Priuk ini proklamasi ya kita proklamasi Menggarai nah ini Kecamatan Layang Matraman sahabat-sahabatku malam hari seperti ini lancar ya kalau pagi ataupun siang ya ya Allah macetnya nah di bawah ini kita ada jalan ya jalan ke arah Kampung Melayu Matraman ataupun Salemba dan di sebelah kanan saya terdapat ya Capital Lab Bang ya, atau pemusi water purifier, purifier iya atau pembersih udara. Ada juga eh, apartemen-apartemen eh, ya sebelah kiri ini Graha um, Umi iya ada Shopee Express ada pun apartemen iya tuh ada Mentes iya Mentes Square Mentes Square Menteng Square iya iya sebelah kiri ini itu rumah itu ya jalan ke Hamjahas iya Nah kita mau kalau lurus ini uh, ke arah Sudirman nah, ada kopi juga di sini ya ada bakso juga sebelah kiri ini. kita mau ke arah jalan tambak iya ini jalan tambak sahabat-sahabatku termasuknya daerah Manggarai sebelah kanan ya ada cucian laundry ataupun bengkel lah iya ada tempat notaris sebelah kiri ada sebelah kanan planet ban dan ini sebelah kiri saya nih makanan siap saji ataupun McD atau McDonald dan ada juga ya toko-toko biasa atau warteg ataupun alat-alat fotokopi ya Nah di sebelah kanan saya itu ya ada Indomaret dan ada rumah sakit tambak sahabat-sahabatku rumah sakit anak tambak dan ada makanan Arab ini ya masakan Arab belah kiri ini ada bengkel ya proban dan ini ada perkantoran nih ada durian juga Nah, di depan itu terdapat ya uh, stasiun kereta api, stasiun train ya Manggarai ya. Hati-hati jalannya ini agak bergelombang di sini. Dan di depan terdapat uh, terminal ya, terminal lama, terminal bis antar kota Manggarai. Inilah untuk terminal dan kalau lurus kiri ini ke arah Tebet dan ada juga ini sebelah kiri ini Pasar Raya Manggarai mau Pasar Raya Manggarai ya dulunya si rame kita mau lurus ya ke arah Pasar Rumputnya kalau jalan kiri ini kita bisa ke Tebet ataupun ke Pancoran ya ini pertigaannya ya kita masih lurus ke arah Kuningan ataupun Menteng ke arah Sudirman beginilah kalau malam hari ya kalau mau jalan-jalan ya jam begini enak ke Jakarta ya malam jadi tidak terlalu panas udaranya segar Nah ini jalan Manggarai ya sebelah kiri ini banyak penjual barang-barang second tapi masih ori atau alat peralatan olahraga ataupun sepatu ataupun sepeda ataupun raket juga ada barang-barang ori ya dari luar negeri apa mencari kursi roda sepeda pokoknya banyak ya ada juga tempat pegadaian ada juga bank-bank mandiri dan ada juga ya kitchen ya kitchen ya kitchen mesin cuci juga ada ada untuk peng penjual bensin pengecer juga ada cuma hati-hati jalannya agak bergelombang Oh sepeda bagus sekali sahabat-sahabatku ya yang sini harus pintar tawar menawar nah, untuk bensin ya ada yang 12.000 ada yang 13.000 per botol iya nah di depan ini halte Transjakarta Pasar Rumput sahabat-sahabatku dulu tempat urat TKW yang pulang dari luar negeri untuk ini ya apa yang penyakit corona itu di sini nah sebelah kiri ini uh, tempat ini ya polisi militer ya angkatan darat nih di sini komando angkatan darat kita masih lurus kalau belok kiri ke Kuningan belok kanan ke arah Sudir Senen ataupun Tamrin bisa kita masih lurus ya suasana malam seperti ini untuk penerangan kurang terang ya di sini juga ada ya tuh hotel atau penginapan konmik dan ada juga eh, dokter-dokter uh, dokter -dokter biasa ya dokter kecantikan ada Amerika, ada juga ada perkantoran swasta Nah, di sini dapat ada terdapat ya pertigaan juga kalau belok kiri ke arah Kuningan dan sebelah kiri ada hotel nih, Hotel Jakarta jalur sini lalui jalur Transjakarta Iya. Yeah hati-hati sini jalannya mengecil ya. ini halte busway Halimun busway dari kota ataupun dari Senen dari Pulau Gadung berkumpul di sini karena ada yang arah ke Kuningan sahabat-sahabatku dingin-dingin kebetulan tadi aduh habis hujan kita motovlog santuy aja santuy nah di depan dapat pertigaan ya kalau ke kiri itu kuningan ataupun mampang ke kalau Said sahabat-sahabatku atau ke kantor KPK ini kita masih lurus sahabatku nah di depan juga terdapat ya eh, jembatan layang juga itu ke arah kota bisa ke arah Pancoran bisa ataupun ke arah Kuningan bisa ke Cililitan Nih kalau pagi macet, kalau sore macet, beginilah Jakarta ya. Gelap ya sahabat-sahabatku, nah, seperti inilah. Hmm. Memang penerangannya kurang ya, lagi banyak perbaikan ya pembangunan. Iya. Sini hati-hati juga nih, ini halte busway Sari. kalau belok kiri ke arah jalan Sudirman ya arah menuju Komdak ataupun Blok M nah ini terowongan Tosari kalau kita langsung belok kiri ini ke arah Jalan Sudirman tapi ke arah Monas ataupun kota kita belok kiri mau ke arah pejompongan nah sebelah kiri itu jalan Jenderal Sudirman dan ada patung Jenderal Sudirman sebelah kanan ini eh, kantor ASBC ini sih jalanannya lebar cuma banyak bergelombang ya kalau malam agak gelap juga kurang penerangannya ini ada Sangrila Hotel. Ada pun ya apartemen-apartemen ya bertingkat tinggi-tinggi sekali ada juga ya masjid di sini yang. hmm, iya kita ini ada sekolahan juga ya sekolahan sebelah kiri saya ini sekolahan nih SMA ini hati-hati ini gelap jalanannya ini SMA 38 Jakarta sebelah kiri dan sebelah kanan saya itu Hotel Sangrila jadi ini masuk dari belakang Hotel Sangrila juga ada dua Nah di depan itu uh, Kompas TV itu lagi muter mobilnya ya mobil Kompas. Nah sebelah kiri juga Sangrila Residen depan ada mobil ya mobil kepolisian inkopol tuh nah sebelah sini kiri Kasadomae sahabatku dan nah, di depan terdapat uh, perempatan karet bipak ya sebelah kiri ke arah Kuningan kalau kanan ke arah Tanah Abang Iya, nah sebelah kiri saya ini, uh, ini kuburan karet bipak ya. Alhamdulillah nih jalanannya lancar Pilicin habis hujan sahabat-sahabatku kalau sore macet banget ya dan sebelah kanan itu eh, pusat PDAM ini juga gelap nih jalanannya ya ini jalan pejompongan hati-hati juga ya gelap Nah, ah, ah, ah, di sini sebelah kiri ini eh, eh, eh, kantor imigrasi dan ada juga partai rakyat sebelah kanan. Ada juga ya bank-bank ya, bank swasta, BCA ataupun Mandiri. Dan ada sebelah kanan ini pusat res, pos polo kepolisian, ada juga ya buat belanja Indomaret atau Alfamart. Nah, di sini sebelah kanan tuh enak ya sahabatku. Ada nasi uduk di sebelah kiri ini kelurahan dan sebelah kirinya ada pemadam dan sebelah kanan ada gereja dan ada juga di depan sebelah kanannya kantor pajak depan dapat perempatan kita lurus termasuk jalan penjernihan kalau ke kiri ke Ben Hill Nah, di depan terdapat uh, M Sotis, ya. Hotel, motel Sotis, ada juga ya buat koin laundry. Ada juga uh, Capital Fruit, ya Capital Fruit, ada Alfamart sebelah kanan uh, ada pusat pengisian bahan bakar. Nah, ini hotelnya ya. Ini biasanya ramai nih hotel residen ini ada juga Alfamart sebelah kirinya ya ini jalan penjernihan iya hati-hati memang lebar sih lebar cuma jalannya bergelombang Nah, sebelah kiri ini perkantoran ya, perkantoran swasta. Untuk sebelah kanan itu sebelah kanan ya banyak pusat kerajinan kaca ya atau kaca hias atau dari kayu ya mebel-mebel-mebel dari dulu sudah ada. Ini sebelah kiri ini eh, kantor bang BCA, sahabat-sahabatku luas sekali gede. Eh bukan kantor BCA, bang Mandiri ya. Luas sekali ya, gede sekali ya dan terdapat pertigaan juga kalau belok kiri itu ke gedung MPR e, ke Jalan Gatot Subroto gedung MPR ataupun ke Cawang bisa ke Cililitan ataupun Pasar Minggu ke Rambutan bisa Aduh, aduh, aduh, aduh, ada perbaikan jalan, hati-hati sebelah kanannya. Yoi, terima kasih iya justice sus justice sus pada ngebut ngebut ya gelap ya nah gelap gelap sekali aduh mobil tanggung mobil Iya, ini di depan. Ini sebetulnya di belakang eh, ini ya Senayan, sahabat-sahabatku. Sebelah kiri ini kantor-kantor ya, kantor nah, pemerintahan. Di depan terdapat stasiun ya, stasiun Palmera atau stasiun Train. Tuh lihat ya. Malam hari juga masih masih ramai namanya stasiun. Ini di belakang gedung MPR. Ya, stasiun Stasiun Palmera. Hmm seperti inilah ya malam hari dan stasiun Palmera ini atau jalan ini ada Pustran Jakarta juga sahabat-sahabatku <clears throat> untuk ojek online on onlinenya banyak ya terlihat ya pada nurunin penumpang iya Nah, di depan terdapat pertigaan kalau belok kiri ini ke Senayan ataupun ke tempat uh, eh, TPRI. Iya, kita lurus ataupun ke Gelora Bung Karno Hatta kita masih lurus. Nah di depan kalau malam ini ya ini belakang lapangan tembak banyak penjual penjual penjual sate taichan ya ramai sekali di sini sahabat-sahabatku sate taichan ya di pinggir jalan sampai jam 1 apa jam 3 pagi dah tuh ya sebelah kiri sahabat-sahabatku ya mohon maaf ya gelap susah HP-nya nggak saya kasih miring HP-nya diri soalnya sendiri nih ini sate Taichan Senayan ya dulu yang berasal dari Senayan sekarang pada pindah di pinggir jalan ini dan di depannya terdapat ya sebelah kiri ini Hotel Mulia ini cukup rame ya cukup rame yang beli pada pakai mobil ya banyak orang-orang udah biasa artis juga banyak cuma penerangannya kalau jalur sini itu emang gelap ya kurang penerangan untuk jalan sih jalan ya gede hati-hati ya agak bergelombang agak berlombang di pinggirnya gelap ya gelap sekali ini jalan tentara pelajar sahabat-sahabatku ya Nah, ada pertigaan juga kalau belok kiri masih ke Senayan sahabat-sahabatku. Dan di sini terdapat juga ya toko kripto. Ada juga uh, Rukon Senayan di sini ya. Ruko-ruko ada tempat makanannya atau resto. Iya, Ruko Permata Hijau di sini sahabat-sahabatku ya di depan juga ada pertigaan lagi belok kiri sama ke Senayan kalau lurus kita bisa ke Pondok Indah ataupun ke Ciputat ataupun ke Ciledug ataupun ke Kebayoran Lama sahabat-sahabatku penerangannya ya gelap ya tetap hati-hati juga jalannya agak bergelombang-bergelombang Nah, di sini juga ada ya sate taichan sebelah kiri. Karena ini merupakan masih ya di belakang Senayan, ya, di belakang Gelora Bung Karno. Nah, kalau belok kiri ke radio dalam Pondok Indah bisa ke Lebak Bulus. Saya mengambil ke arah lurus aja nih. Kebetulan mau ke Rawas Simpruk dan mau ke ada perlu nih ke Jalan M Soleh ya. Nah ini sebelah kiri ini pusat Pertamina sahabat sahabatku rumah sakit. Nah kita mau ke Jalan Simpruk ya ke kanan bisa ke Permata Hijau bisa ke Ciledug bisa ke Bayoran bisa. kereta api train train train kereta api dari Tanah Abang menuju Rangkas Bitung yang terakhir lupa mau beli makanan buat burung jalak ada dua ada dua dua dua kereta dari Rangkas Bitung menuju Tanah Abang <clears throat> Nah, jadi ini bila mana macet ya bisa lewat sini ya rawa simpuk hati-hati jalannya kecil kebun perkantoran eh perkantor perkampungan jadi ini bisa ke Jakarta Barat bisa Permata Hijau Celeduk bisa Kebayoran bisa jalur pintas jalanannya kecil banyak ya rumah-rumah penduduk kalau sore juga sama sini macet banyak polisi tidur ini jalan Rawa Simpruk kalau sebelah kanannya jalan Rawa Simpruk 2 ada juga nih ya buat makanan-makanan ada warteg juga ada buat cuci mobil ya Snow Snowes iya ada pula Indomaret ataupun Alfamidi ataupun ya toko-toko beras biasa ya hati-hati banyak polisi tiduran Nah, sebelah kiri rawasim truk 4 kalau kanan itu ke arah permata hijau ya kita mau belok kiri ini banyak ya makanan siap jadi pecel lele pecel ayam ini namanya perkampungan ya banyak polisi tidurnya sahabatku dan kalau siang banyak anak-anak juga pada main jadi jangan ngebut-ngebut Kampungan Rawa Simpruk nih perbatasan juga Jawa eh, Jawa Barat ini apa sih Jakarta Barat sama Jakarta Selatan ini banyak juga ya orang-orang pendatang ataupun uh, orang Cina Chinese sudah pada ini maju di sini ada so eh soto ada bakso nogiri, ada juga bengkel di sebelah kanan nih perumahan nih perumahan townhouse nah, sebelah kiri ada pangkas rambut kulo oh iya ada warteg juga ada juga nasi uduk Betawi makanan-makanan tradisional Betawi nah sini juga nih ada perbaikan laptop atau ada juga nih uh, eh, cair room ataupun uh, tempat kos-kosan ya nih saya mau beli makanan burung nih lupa nih ya bentar ya mampir dulu Ut, ngapain tuh? <laughs> Buat jalak biasa. Jalaku terbang, Bang kena angin kandangnya ini copot tuh <laughs> udah bagus banget lagi lu tinggal dua hmm? Mm -mm. eh berapa? sebelas ribu iya eh setengah-setengah lah Kurang hmm. kurang kurang seribu duitnya apa besok balik lagi? Biasa duit. <laughs> Duitnya lupa bawa duit kurang katanya bisa. Jadi sekarang udah pada naik, BBM-nya naik. Biasa buat burung jalak ini eh, satu kilo itu sepuluh ribu sekarang sebelas ribu. ada jangkrik jangkrik hmm. kurang seribu ya enggak jadi enggak kurangin ya oh dikurangin <laughs> iya dah atur aja lah Uh, sip iya ini ya Uh. oke okay, makasih bang ayo iya, ah, ya. hmm. iya kita lanjut pas jadinya ya kalau belok kiri ke pasar kebayoran kita gitu, mau belok kanan ya ke arah Cidodol ataupun ke Asirot ya ada perlu dulu melihat HP yang sedang diservis iya ini nah kalau ke kiri bisa ke Cidodol kita mau lurus ya lurus kalau arah lurus terus ini tembusnya ke permata hijau hati-hati nih pertigaannya ya Nah, di depan terdapat sekolahan SD dan ada juga tempat pengisian bahan bakar. Tuh antri antri sekali. Ada sebelah kanannya buat makanan kelapa apa gimana ada. Nah, sini sebelah kiri ini eh, majelis Rasulullah sahabat-sahabatku. Biasa malam Jumat rame. Ada juga eh, pertokoan sini ada ya kanan kiri ada juga ada makanan-makanan ya pecel lele ada juga nih apotek kimia Parma buka 24 jam sebelah kiri rame ada duren ada pecel lele pecel bebek iya nasi padang ada pusat pergadian juga nah kita mau belok kiri nih ke arah kampung baru kalau ke kanan eh kalau lurus itu ke Permata Hijau inilah perkampungan ya ini perbatasan juga dengan Jakarta Barat ataupun Jakarta Selatan nih ya di sini perkampungan seperti ini sahabat-sahabatku ini jalan Asirot ada yayasan ataupun masjid ada juga penjual es kelapa ada sate nasi uduk ada warteg dan lain-lain iya ada tiki aus lama-lama ya ngobrol mulu ngoceh mulu dan jalur sini dilalui eh, jalur ke 09 ya dari Tanah Abang ke Kebayoran Lama ada Alfamart ada Indomart depan hadap-hadapan ada apotik generik ada warteg ya, ada Laskar Betawi Asirot tidak kopi rumah putu iya Asirot nih ada buat sablon sablon KS hand dekorasi buat wedding ada juga ya toko kelontong toko kelontong bubur ayam Cirebon sebelah kanan aduh ya ada masakan Padang ada toko Darussalam di depan terdapat pertigaan kalau kiri ke arah Seskual atau Jalan Panjang Cipulir nah sini ada warung jamu ya jamu kalau badan pegel sakit sebelah kanan saya jamu super jamu kuat ada juga warteg nih sudah lama sebelah kiri saya dan ada juga baso aci akang atau roti losdo sebelah kita mau ke kanan nih ya, belok kanan ke arah joglo bisa ke arah permata hijau juga bisa iya di sebelah kiri ada toko kue Femina dan di sini ada tukang jualan goreng-gorengan, ada ayam bakar. Ada juga nih sebelah kanan ya konter HP, konter HP. Ada juga jus di sebelah kiri. Oh, lagi ada yang sedang ini inian ya. Nah, apa Anda lupa lagi ngomongnya? Sini rame nih banyak penjual-penjual ya kanan kiri buat kuliner nih rame nih. Jalan Asirot ini. Ya, ini saya mau ngambil ini ya servisan HP. Belum waktu itu HP saya ngeblank. Udah dua kali HP saya ngeblank HP-nya ngeblank udah dua minggu nggak saya ambil nih Bang <laughs> mau ngambil Bang udah lah, tanggal 1 tanggal 31 lupa kemarin baru sempet. hmm. ini tempat servis sama jualan pulsa lupa lupa ngambil waktu itu ya ngeblank HP-nya udah bang Hmm? Dari mesinnya kalau ini. Oh, nggak bisa ya? MMC dia bang. Oh, oh, iya orang udah berapa kali sih ini dua kali tiga kali. Hmm. Ya, kemarin nggak bisa nih. Nggak bisa dia bang. Ah. MMC sama aja harga APC second. Kan. Dari ini lagi ya. Beli oh. mesin oh. kalau itu bang. Oh, oke okay lah. Sip, makasih ya. ya. Jadi nggak usah bayar nih. Nggak usah. Ya, makasih ya. ya. ya, ya. Berhubung iya HP dia nggak bisa ya. Hmm. HP lama waktu ngeplok ngeplok nih pakai HP lama jadi saya ngeplok ini ya, sudah ini ya habis eh, dua HP sama berhubung <laughs> ram kecil kadang saya ini kebanyakan mungkin ya sama laporan WA juga buat pekerjaan dicampur jadinya benar-benar ngeblank ini yang udah ketiga kali ini ngeblank makanya kebetulan nggak bisa ya udahlah nggak apa-apa kita buat kenang-kenangan saja kita taruh ya kita ini Nah, iya lanjut nih. Kita mau ke arah Jalan Cidodol ya. Ada nih sini ya buat es buah, es buah murah. Iya nih. Masjid Al-Falah harus Kelan Falah. Ada ya chicken chicken kelapa muda ataupun ketoprak ataupun pangkas rambut. Nih banyak nih goreng-gorengan ada warteg, ada martabak, ada tas-tas ada ada ah, itu itu serba 2000 ada ketoprak di sini enak ada penjual minyak wangi capek juga ngoceh mulu nih ya ada serba 5000 peralatan ya nih eh, rame nih nih jadi dari jalan pas pertama seskoal mau masuk ke sini ke arah jalan panjang Cidodol ini rame ya sepanjang jalan ini sampai ke arah eh, kebun ceruk rame ya banyak kuliner-kuliner iya kuliner tradisional ada bakso bakso pecel lele kebanyakan ya uh, bakso pecel lele gorengan-gorengan nasi uduk ikan tongkol sahabat-sahabatku iya ini ada juga dan dan nih ada juga Maxu iya ada juga Indomaret warung jamu warung jamu banyak lah pokoknya ya warteg-warteg nih kuliner-kuliner jualan tas ada minuman-minuman dingin aksesoris-aksesoris HP atau elektronik nasi padang pokoknya banyak lah ya nih silahkan mau kuliner malam-malam nih ke jalan sini ya jalan panjang Cidodol Dabesto dan di depan juga sebelah kanan tuh ke kampung main Cipulir ya ini ngederet semuanya ya terus ada ayam geprek ada baso baso baso tuh ada molen molen molen semuanya adalah silahkan aja ya mampir ya tuh ini ramai nih sebelah kiri nih jalan sate padang cilok ataupun nasi kucing iya sate sampai empe empe empe sebelahnya ada sendal macem-macem lah bubur ayam madu ini depannya nih sebelah kanan ini pasar Cidodol iya banyak tuh ya makanan-makanan ya crispy lele ada tahu tahu kremes kulit crispy martabak aduh lemes juga nih karena kalau lurus ini ke jalan Seskual ya atau jalan ke Celeduk Raya dan depan terdapat nih ya sebelah ini terdapat sekolahan dia ya kita mau jalan ke Budi Asih ya terima kasih thank you thank you Perima sudah ikut bersama saya ya satu jam lebih mungkin ya nah, ini jalan Budi Asih Cipulir ke Bayoran Lama masuk perkampungan habis hujan dingin nih ya masuk gang ini gang ya ya terima kasih terima kasih semuanya thank you thank you for watching thank you for watching Hey, Alhamdulillah sudah sampailah di tujuan kita bersama Bapak